алейкум, достор. Өзіңіз қалаған автоунаға, Қырғызстанның қалаған бурчунан тұрақ жайға, же болбосо өзіңіз қалаған жерден жер тилкесине ээ олайын деп жүресіз, бирок акчаңыз жетпей атабы? Анда сіз үшін өте ыңгайлуу жана шарттары жеңіл мүмкүнчүлүк. Акчаңыздын 30% бар болсо, 70% табылды дей бериңиз. автоуна алам десеңіз 5 жылға чейин, ал эми жай алам десеңіз 15 жылға чейін сизди пайызсыз каржылап бергендер жөнінде ұқтыңыз беле анда қарапайым қалқты жақыршылықтан шығару мақсатында иш алып барып аманат коммерциялық емес кооперативин сунуштайм аманаттын жардамы менен 5 айдын ичинде 75 адам авто алу болсо 5 киши турак жайлуу болду ал эми 3 киши жер тилкесине ээ болду бул уже результат достор артыкчылыктары юстиция министрлигинен каттоодон өткөн иш чаралардын баары банк аркылуу жана мамлекеттик мекемелер аркылуу жүргүзүлөт алган мүлкүңүз өзүңүздүн атыңызға гана катталат эч кандай ай сайын төлөнүп туруучу мүчөлүк акы төлөнбөйт мындайча айтканда взнос жок сиз каттоодон өткөндөн баштап электрондук очередке жазыласыз өз убагында кечикпей каржыланасыз эң негизгисин айтайынбы достор эгерде сиз төлөгөндө кыйналып кала турган болсоңуз сизге 3 айлық финансылық каникул беріледі жана эч кандай штраф төлөбөйсүз кененирээк маалымат алуу үчүн видеонун астындагы номерлерге кайрылыңыз эгерде мындан да кененирээк маалымат алайын десеңиз атайын бишкек шаарына келип отырбайсыз. Аманаттың кеңселери бишкек шаарында ош шаарында кызыл кыяда жалал абадта таласта кочкордо жана қарақол шаарында тагыраак айтканда жети областта тең бар номерлерди мен видеонун аягында калтырып коем сонун экен үй алайлы же машина алсақ